Всем здорово, с вами Гидро94 и сегодня у нас реакция на новую серию Боба. Боб против Хищника, эпизод 8, сезон 4. Очередной кроссовер с фильмом каким-то. Видимо, это в преддверии выхода вот перезапуска Хищника, который вот сейчас, по-моему, только вышел бы сейчас в кинотеатрах. Не знаю, по мне так уже фиговенько получилось. Первый, самый лучший был со Шварценеггером. А, давайте смотреть. Мы в диких джунглях Амазонки. Тут я пытался создать самого сильного межгалактического убийцу. И у меня получилось. Это клон инопланетянин расы Яуджа, более известный как хищник. Его рост составляет Здесь Боб хищник. метра, а вес достигает 200 килограммов. Он прирожденный убийца, который путешествует по миру и охотится на представителей разных планет. Мы должны найти его. Или он сам найдет нас. Берегись, Боб. Что-то инфракрасное зрение как-то не облажались немного. Может он типа желто-красный такой оттенок должен быть это в три раза сильнее, чем удар Майка Тайсона. После такого удара ты испытаешь перегрузку в 12 G. Примерно такую же испытывают космонавты в центрифуге. После да. этого тебе обеспечено сотрясение мозга, и можешь попрощаться со всеми своими зубами. Ну, если в, в зубы-то прилетит, то да. <laughs> У тебя нет выбора, Боб. Придется прыгать. Высота водопада составляет 15 метров. Тебе нужно войти в воду ровно по вертикали. Если же ты упадешь пластом, то разобьешься. Да, с высоты об воду плашмя это как Забыл сказать, что при нырянии необходимо, чтобы глубина была минимум в два раза больше. Ты не можешь раньше все предупреждать, а? Об <laughs> этом. Тепло, Боб. Сейчас температура твоего тела составляет 36,6 градуса. Тебе срочно нужно понизить ее. Для этого ты можешь лечь в ванну со льдом, наесться мороженого, либо измазаться грязью. Ну это как Шварценеггер уже тоже там в грязи измазался, типа хищника его не нашел из-за этого. Эй, это откуда чертик? По-моему, какой-то знакомый чертик был сейчас этот. По-моему, из-за этого сериала раз разочарование, который типа от Мэтта Гроунинга, который сделал Футураму и Симпсонов. Ты сможешь поимать его. Кастрюля. Готово, Боб. Ха-ха, все смыло. Он уже здесь. Да, дверь посреди. Кажется, это не сработало, Боб. Переходим к плану Б. А, Мишка Гамми там был сейчас. Он запустил бомбу, Боб. Через 10 секунд в радиусе а, ну да. километров не останется Самоуничтожение. Нам нужно срочно... Сапным взрывом. Потому что этого Боба спасти не удалось. Он сам себя грохнул, получилось. Все. Что ж, э, ну, тут особо-то фактов и не было. По сюжету тоже как-то мало. Из отсылочек видел вот Мишку Гамми, чертика из сериала «Разочарование» и, по-моему, все. Больше я ничего не видел. Ладно, если понравилась моя реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео с моей группы ВКонтакте, подписывайтесь на нас, знакомьтесь в если понравился этот ролик, и до следующего видео.